皆様こんばんはお待たせいたしました本日はイムズホールにお集まりいただき誠にありがとうございます本日の司会を担当いたしますロビンですよろしくお願いいたします、えー、ただいまより浜勝プレゼンツレスリングどんたく2018調印式を開始いたします本日は2部構成となっております前半はあさって福岡国際センターで行われます IWGP ヘビー級並びに IWGP ジュニアヘビー級選手権の調印式を行いまして後半は田口竜介選手のトークショーサイン会を行ってまいります皆様どうぞお楽しみください、えー、さてジュニアヘビー級ですがチャンピオンのオスプレイ選手対櫛田選手戦5戦4敗という状況なんですね今回は雪辱戦となります そしてヘビー級王者岡田選手は今 V11 棚橋選手の記録に並んでおります V12 をかけて戦うということで楽しみにしていてくださいそして今回はどんたく2日間ということですから皆様思いっきり楽しんでいってください続きまして IWGP ジュニアヘビー級選手権の調印式から始めさせていただきます 立会人は浜勝株式会社執行役員山岡雄二様が務めますお待たせいたしましたチャレンジャー櫛田選手の入場です 続きましてチャンピオンウィル・オスプレイ選手の入場です なぜかスーツがかぶってますね気が合ってるわけではないと思いますがさてさてまずは櫛田選手コメントをお願いいたします福岡の皆さんこんばんは、えー、今日はたくさんご来場いただきましてありがとうございます、えー、また福岡の地でこの IWGP ジュニアヘビー級選手権という場に 立てることを嬉しく思いますこれはもうチャンピオンからの逆指名ですので素直にサンキューベルマッチいやえー、福岡聞いたところによりますと4日、えー、当日すべ、ー、てチケットは完売しているとありがとうございます、はい、メインイベントで IWGP ヘビー級選手権セミファイナルで IWGP ジュニアヘビー級選手権と、えー、新日本プロレスのこの当たり前をぶっ壊したいと思います前哨戦長く戦ってきましたけれども、えー、彼とはどこか同じ方向を向いているというか、えー、階級の壁をぶっ壊すと僕は言ってますけれども、えー、それぐらいの気持ちで 当日ですねジュニアヘビー級というとどうしても飛び技身体能力そういったものにフォーカスされがちですけれどもそれ以上に何か伝わる戦いを魂の戦いを僕はするつもりです必ずベルトを取りますありがとうございます 続きましてチャンピオンオスプレイ選手コメントをお願いいたします I guess I don't get to hear what he says in English Uh, so, uh, I just found out that Kushida doesn't follow me on Instagram. I posted a photo of me dressed like this, and he obviously doesn't follow me because otherwise he would have wore a different colour. We're wearing the same colour suit, mate. えー、まず櫛田選手、僕のインストラグラムをフォローしてないじゃないか僕の格好をチェックしてればこんな格好してこないはずだと。 Okay, right. So this kind of dates back to when I first came here. My mission when I first came to New Japan Pro Wrestling was to be the IWGP Junior Heavyweight Champion, and the man that stood in my way was Kushida. I didn't win. I won the best Super Juniors, but I still couldn't beat him. And then when it was time to win the best Super Juniors again, I still couldn't beat him. And then finally, in Sumo Arena, I was able to beat Kushida 1 2 3 with the Oz Cutter and become the IWGP Junior Heavyweight Champion. And then at Wrestle Kingdom, I had to beat not only Kushida, but Mike Skull and Hiromu. Ever since that, I've faced Hiromu in a singles match, and I won. I faced Marty in a singles match, and I won. Kushida, every time we get in the ring, we inspire the next generation of junior heavyweight wrestlers. And uh, do I think this is probably going to be the last time we face each other? Probably not. I think we're going to be doing this for as long as we both physically can. But every time I get in the ring, it's not about trying to just take you out. It's not about me trying to ruin your career or you ruin my career. I believe this whole feud of ours is built on respect, not just between us, but for this championship. I believe that the people that held it before us set a very high standard and every time that we face each other, we raise that bar all the time. So I generally hope that you feel the same way about this. I just want to go into Fukuoka and I want to steal the show and I want to put the Junior Heavyweight Championship on a new platform. And I think only we can do that. Thank you. Looking forward to it. さて私が日本に来た時はこのジュニアヘビー級の王座を取るという大きな目標を掲げてきましていろいろな戦いをしてきましたそして両国でタイトルを取りそして彼とも何回も戦ってきました、えー、その目標というのはただ彼を叩きのめす壊すという目的ではなくて私たちのそのマッチを通じてこのベルトの意味ジュニアヘビー級の意味その価値というのをどんどん上げるために戦ってきたと思っていますそして、えー、これからも櫛田選手とは いろんな場面で戦い続けていくのではないかと思いますそしてこの福岡でまたこのジュニアヘビー級の価値そして意味を上げる戦いをできると信じていますということですはいそうしましたら次は質疑応答の時間とさせていただきたいです、えー、マスコミの方挙手の上でご質問をお願いいたします えー、ってお二方に聞きたいんですけどもでまず、えー、串田選手なんですけども、えーとえーまあ、ここまで前哨戦、まあ、何度もオスプレイ選手やってきてると思うんですけど新しい技がオスプレイ選手出てますけどもそこも含まえ踏まえてここまで戦ってきて一番警戒する部分を教えてください。えー、そうですね新しい技、えー、熊本で受けました、えー、前哨戦お互い、えー、 容赦なくですね、えー、ウィークポイントを痛めつけるという部分はもはやですね小さい問題だと思ってます新しい技確かに、えー、前哨戦で出したということは彼も追い込まれていることの意味だろうし、えー、対策も練れますし僕も、えー、今まで出してなかった部分すべ、えー、全て 腹の底から吐き出す準備を始めます。はい、ありがとうございます。Okay, Mr. Spray, he's asked about your new signature move, and you showed in Kumamoto, and uh, uh, um, Mr. Kushida talked about it. And is there anything, what is it you should be aware of Kushida this time? Uh, what he should be uh, beware aware of a lot this time. too we should be aware of the new move. It's completely original. It's something that no one's ever seen before. It's something that only my stupid mind could invent. I'm picking a guy up on, his, my, on my shoulders where his arms are trapped. I'm wrapping this arm round, spinning him 360 and just dropping him plant on his neck on the mat. It's a scary move to take. He should be fully aware of this situation because not only do I have the Stormbreaker, I have the Oz Cutter, I have my countless moves off the top rope. Kushida, I come at him at every single angle, but in the same sense, I should be scared as well because every time I take that leap of faith, He's always there to meet me with some type of submission. So this is when I will be beating him down. I'll be grinding him onto the mat. And then when it's time, I will pick him up on my shoulders and I will give him the storm breaker. Or if it does need it, I will spring off the second rope and I will drive his head into the mat with the Oz cutter. さて私の新しいムーブなんですけれども、えー、私が発明した動きですね、えー、私の肩の上に担ぎ上げてそのまま、えー、 腕をつかみ頭から落としていくというその技なんですけれども、えー、まあ、えー、口田選手のサブミッションこれをもちろん警戒はしていますけれども、えー、今回の試合で必ずロープから技を決めて櫛田選手の頭をマットに沈み込ませるということですご質問他にもありますでしょうか大丈夫ですか それでは調印に移りたいと思いますまずは挑戦者からサインをお願いいたします ありがとうございますそれでは、えー、サインが終わりましたら写真撮影の方に移ってまいりたいと思います 俺のスーツの方が高いとね俺の方が高いと言い合ってますけど ありがとうございました以上で IWGP ジュニアヘビー級選手権調印式を終了いたします選手の皆様ありがとうございました Thank you Mr. s l a d Thank you 木田選手ありがとうございました 続きまして IWGP ヘビー級選手権調印式を行ってまいります立ち会い人は引き続き浜勝株式会社執行役員山岡雄二様に務めていただきますそれではチャレンジャー棚橋宏選手の入場です 続きましてチャンピオン岡田和親選手の入場です まずは挑戦者棚橋選手コメントをお願いいたします <laughs> さて、えー、話したいことがたくさんあってどれから話そうか考えてましたまず この IWGP へのベルトの挑戦が2年4か月ぶりということ、うん、あのー、IWGP のチャンピオンだったりその挑戦者だったりそういう状況にいることが当たり前でした数年前まででもそうじゃなくなって 亡くなってから初めて気づくそれはねこのベルトだけではなくて普段の生活だったり健康だったり普通に朝ごはん食えてよかったねとか今日も一日無事に終わったねとか本当同じ感覚でああベルトに挑戦もできない挑戦する資格もないっていう状況でね改めて 今こうしてベルトに挑戦できるっていうことを感謝してるしそうやってベルトを巻いてきたからこそ IWGP のベルトそしてそのチャンピオンにもリスペクトがありますただただ 記録は抜かれたくない岡田は V11 という数字を気にしてないとまあ言ってますけども12 V12 を果たすのは棚橋でありたい俺の 俺の記録を抜けるのは俺しかいないわあわあありがとう盛り上っていこうよ。もっと話しますけども、えー、昨日ね、えー、6年前 V11 を阻止された棚下横田見てましたそしたら実況解説が常識が通じない常識を覆すっていうようなことを言っててそうかとどんどんねプロレスファンが増えてきて棚橋棚橋チャンピオンだったことを知らないファンももちろんいるだったらば 岡田は強いチャンピオンのままでいてもらってその常識を覆したい明日はその常識を覆します必ず勝ちますありがとうございました続きましてチャンピオン岡田選手コメントをお願いいたします タイトルマッチの2日前ですけどこの松陰式にこんだけのお客さんが来て岡田対田無すごい気にしているんだなと注目しているんだなととても思うんですけども僕は、ええ、何も起こらず僕が防衛すると思います、まあ、最初の方は 物足りなかったですけど少しずつこの棚橋も成長したのか進化したのか分かりませんが面白くなってきたと思うんですけどもまだ足りないあさってしっかりチャンピオンの強さを見せつけて昨日ですか IWGP は近いと言ってましたけども まあ、チャンピオンのでかさっていうのをあさって見せていや明日でもいいかな明日でもしっかりチャンピオンの強さ凄さかっこよさすべてを田中宏に見せて4日勝って僕の中でどうでもいい防衛記録 V12 させていただきます。 それではここで質疑応答の時間とさせていただきます、えー、どうぞ挙手の上ご質問くださいはい、えー、では田無選手にお伺いします。えっと、まあ、公式サイトのインタビューにの、えー、発言でですね、えー、まあ今の岡田選手にはかつての V11 の時の 自分のようなおごりが見えるというような発言もありましたけど、まあ、ここまで前哨戦さらに深まって戦ってきて、えー、現時点ではどういうふうにチャンピオン見てますか前哨戦を戦いながら岡田に岡田と戦うことで過去の記憶がねどんどん蘇ってきてその 記憶とともに細胞も蘇るというか、はい、あの引き出してもらいましたよ。はい、ただそのねおごりという部分ではこれ言わなきゃよかったんですけど、ね、言ってしまったんであの当時のね田無とは全く同じ状況にはなりませんけどもはい。 強いチャンピオンの方が倒しがいがあるじゃないですか。うん。はい。明日勝って蘇りますよ。ありがとうございます。じゃあ続いて、えーと、岡田選手ですけども、えーまあ、先ほど田無選手の方から、まあ、その2年4か月ぶりの IWGP の思い入れだったりとかいろいろ発言ありましたけどそのあとまあ田無さんが今そのや戦っていく中で 思い出してきたという部分ありますけどその過去の棚橋宏と今の棚橋宏比べて、えー、岡田選手の中でどんな思いがあるでしょうかうんまあ、何も変わってないような気もしますし、えー、なんなら前の方が良かったんじゃないかなと思う部分もありますけども、まあ、実際僕も、まあ、熱くなってる部分はあるのでその辺は 今の棚橋宏が引き出させてくれたんじゃないかなと思います。ありがとうございました他に質問はございますかよろしいでしょうかでは調印に移りたいと思いますまずは挑戦者からサインをお願いいたします それでは写真撮影に移ります 以上で IWGP ヘビー級選手権調印式を終了いたします選手の皆様ありがとうございました でタイトルマッチ調印式を終了いたします報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします